Evi, evi, evi. Eh, titta. Ska ni in dit? Mm. Ja. Alltså ni är fan vidriga alltså. Ni vet att det är typ bajs där inne. <laughs> Lägg av nu. Yeah. Ge Tillbaka handdukarna. Hej, kom dem då. Hej! Vad gör Vad håller ni på med? Ge hit den där. Jo, vad vill Hur kan du stå och filma alltihop? Är du sjuk eller? Alltså, det var ju väldigt roligt. Kan du låta dem vara eller? Bara för att ni inte vågar duscha. Inte vågar duscha? Lallar du eller? Det är ju fan skitäckligt där. Fan alltså, ni stinker fan taggar. Sitt inte så här.